中元一点红，两倍。二条，两倍。八兆，两倍。哈哈，选中。三倍，东元。 Yes, sir. Sunday. 是，快点打子！嘿嘿，极品哦！大来二条，两倍，财宝，三倍大财。 两倍，茶瓦。二条，三倍。二条，一倍。茶瓦。三口。两倍。五条，三口。三倍。 走啲啦，蚊都瞓啦。二条，两，二条。 两倍，全中，三倍。 number I'm Grande. 中卷一点红。 两倍，冬卷一点红，两倍。 两倍。